Boas a todos. É a primeira vez que estou aquí no Congreso da CIGA. Eh, dobremente son, eh, digamos que estou super contento de estar aquí. Primeiro por poder representar a Unión Sindical Suiza, eh, a Federación, é dicir, o Sindicato Unia, polo cal traballo, e donde eh, pois nos ocupamos de moitos galegos. Moitos galegos que, por desgracia, tiveron que abandonar o país e están aquí. Eh, o segundo motivo polo cal estou super satisfeito é de que estou aquí no Congreso da CIGA. O Congreso da CIGA do sindicato que realmente defende os traballadores e traballadoras da nosa terra. Un sindicato forte, mobilizador, como mencionou anteriormente. Suso Seixo falou antes de tema de migración. Pois sí, señor. Neste momento, Que nos ia ir a nós que justamente os fillos, os netos dos emigrantes que marcharon nos anos 60, 70 e 80, agora teñen que emigrar vermo cando están formados porque neste país son incapaces de darlle unha oportunidade laboral. Para min tamén é moi importante estar aquí porque teño que agradecerlle moito a CIGA. No ano 2014 O sindicato Unia levamos un caso de dumping salarial, justamente do, que, do señor que mencionou anteriormente o colega do sindicato Lab. Evidentemente, estamos falando de subcontratas do grupo Inditex, onde traballadores traballaban 60 horas por semana e pagándolle apenas 900 euros o mes. É unha cousa increíble. Por eso é que justamente se fai tanto diñeiro e esta xente se aproveita desta situación. Quero agradecer a Mario, a Marcos e moitos máis da CIGA por terme botado unha man con información. É moi importante a colaboración entre os sindicatos a nivel internacional, sobre todo na transmisión de datos. Non que solamente se beneficie a eles, aos grandes empresarios, co tema da fiscalidade. Para min é moi importante eh, ter eso en conta. Despois, falando no tema de enerxía eléctrica e todo eso, produción, pois mira, eu teño un parque eólico ao lado da miña casa e seguimos pagando o mesmo precio da luz. É unha cousa inconcebible que neste Estado se siga facendo iso e que na Galiza non teñamos unha tarifa eléctrica que cousa que van conseguir en Euskadi. Pero para min, O máis importante que quería dicir é que se estamos unidos podemos conseguir moitas cousas. Un dos lemas do sindicato Unia é justamente o que estades aquí detrás, hoxe, como exemplo. É o lema Uniti siamo forti, que en italiano significa unidos somos fortes. E se os traballadores están unidos poden defender mellor as súas como de outras condicións laborais. Por iso, tamén quero agradecer a título, pois, eh, justamente a Unión dos Traballadores e un caso que eh, últimamente puiden seguir pola prensa que foi das traballadoras de Berska que eh, se mobilizaron e conseguiron evitar o traslado que mesmo Samancio Ortega ten moitos millóns cando os traballadores están unidos non se pode facer nada contra eles. Eu que quería decir é que justamente estes grandes oligarcas que non fagan tantas esmolas, tantos eh, regalos por aí adiante e que paguen correctamente os impostos como teñen que pagar os traballadores. Así podemos avanzar. Galiza Ceibe, Poder Popular! Galiza Ceibe, Poder Popular! Galiza Ceibe, Poder Popular!